بسم الله الرحمن الرحيم عن المجرمين ما سكبوا في سقر 稳稳的，步步稳稳的，活活的，稳稳的。 ocean, yeah, ocean, كذبوا ويصرون على النبي يا يا يا يا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 啊！